hello and welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं एक क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया है कि कैल्क में देखिए तरीका तो सेम ही है चाहे एक्सेल यूज करें चाहे कैल्क यूज करें बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो इसमें भी वही तरीका है देखिए कैसे करेंगे ये लोन अगर आपको कैलकुलेट करना जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पे गए बाइक खरीदने आपके जेब में उतने पैसे नहीं है तो फाइनेंसर वहां बैठा हुआ है वो कहता है कि भाई आप लोन करवा लीजिए और हर महीने महीने करके आप फाइल करिएगा अपना जो भी लोन अमाउंट है वो फाइल करते रहिएगा और कुछ दिनों में आपकी बाइक आपकी हो जाएगी ठीक है तो इस कंडीशन में लोन कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है वो यूज होता है पीएमपी कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ लोन लिखा हुआ यहीं पे मैं लोन कैलकुलेट करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं पीएमटी की मदद से लोन कैलकुलेट करूंगा यहाँ लिखा पीएमटी अब शिफ्ट के साथ nine button alphabetic button press कीजिए यहाँ पे दिया हुआ है रेट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो ये 12 परसेंट लेंगे ठीक है अब ये 12 लेंगे तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 12 से क्यों क्योंकि ये जो है हमें महीने वाइज चाहिए इसीलिए मैं इसे 12 से डिवाइड कर रहा हूं ठीक है अब मैं क्या करता हूं कॉमा लगाता हूं देखिए सिंटैक्स में दे रहा है NPER what is the meaning of NPER NPER का मतलब कि कितने दिनों में आप ये लोन चुकाने वाले हैं तो उसको आपको चूज करना है तो मैंने यहां लिख रखा है 1 साल तो ये 1 वर्ष है इसीलिए हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये महीने में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब इसको कॉमा लगाते हैं अब हमें क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू क्या है ठीक है तो प्रेजेंट वैल्यू जो है बाइक की वो है अस्सी हजार रुपए अब इसमें से कुछ डाउन पेमेंट आप कर देते हैं तो उसको आप माइनस कर दीजिए जैसे मान लीजिए कि आपने बीस हजार रुपए दे दिया तो आपको बीस हजार रुपए को इसमें से माइनस कर देना होगा तो आप इस तरह से कुछ माइनस कर दीजिए फिर आपको क्या करना है कॉमा लगाना है ठीक है कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है एफ बी सेंटेक्स में आ रहा है एफ बी यानी फ्यूचर वैल्यू को रिटर्न तो मिलेगा नहीं हमको तो लोन भरना है ना अब यहाँ पे दो टाइप होते हैं एक जीरो एक वन ठीक है एक महीने के स्टार्टिंग से कैलकुलेट करता है अब जैसे मान लीजिए लोन आपने लिया पंद्रह तारीख को ठीक है तो जो ब्याज का कैलकुलेशन है वो एक तारीख से ही चालू होगा ठीक है दो टाइप होते हैं इसमें एक होता है वन लिखना दूसरा होता है जीरो लिखना तो दोनों टाइप का बहुत कम डिफरेंस आता है लगभग मुझे लगता है कि एक या पॉइंट में डिफरेंस आता है तो ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं जीरो लिखता हूँ ठीक है तो महीने के स्टार्टिंग से अब देखिए ये एंटर प्रेस किया अब यहाँ पे हमारा लोन आ गया कि हर महीने हमको पांच हजार तीन सौ तीस रुपए तिरानवे पैसे भरने हैं ठीक है इस लिख के दिखाता हूं तो देखिए अब ये यहां पर मैंने लिख दिया वन अब इसको बंद करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए पांच हजार तीन सौ इकतीस रुपए आ रहा है ठीक है इसके पहले कितना आ रहा था मैं आपको दिखाता हूं ये देखिए यहां पर F2 प्रेस कर लेता हूं इसको एडिट करने के लिए अब वन लिखा था तो क्या हो रहा था वो दिखा देता हूं ये देखिए ये हो गया इकतीस आ रहा था ठीक है वन लिखने पे और अब जीरो लिखने पे क्या आ रहा था वो दिखाता हूं F2 प्रेस करता हूं ये देखिए ये यहाँ पे लिख दिया मैंने जीरो ठीक है और इसको बंद किया और अब एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे पांच हजार तीन सौ तीस रुपए तिरानवे पैसे आ रहा है मतलब दसमलव जीरो सात पैसे का डिफरेंस है तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं है तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप लिब्रा कैल्क में भी बहुत ही आसानी के साथ लोन कैलकुलेट कर सकते हैं